Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estarei mostrando o álbum The Power of Music do EXO, que foi o repack do Coco Bop. Espero que gostem do vídeo. Thank you.